большая часть боевиков уничтожена, и их сопротивление постепенно стихает. Танкисты добивают оставшиеся огневые точки и укрепления, а пехота наращивает усилия в штурме колледжа. cabeza, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ترجع بس رمي قذيف على اليسار مثل ما هي على اليسار هي رمي قذيف يلا نار Отстрелявшись, танк срочно уходит, так как в действие должна вступить артиллерия. Еще одну штурмовую группу сопровождают танки. БМП ведет интенсивный огонь по всем потенциально опасным местам, где еще могут оставаться боевики. رجع الساقة ورا شوي خذ قصيك شوي على اليسار لا رجع الساقة ورا شوي رجع الساقة رجع الساقة На левом фланге танкисты уничтожают укрепления боевиков в глубине колледжа и за забором возле него. نار شو بيرمي خارج؟ الاحمر بدي ايوه عليه شيء بسيط ليك رميت لك ما حد ما حد يعلم قول الله جيد طولي بالك بس طولي بالك ممتاز يلا رميها رميها على حسب على حسب ما Однако враги уничтожены еще не все. Остатки их продолжают вести огонь по машинам. Уцелевшая огневая точка боевиков в здании слева наносит удар. Для уничтожения противотанкового расчета командир вызывает поддержку артиллерии. Танк справа в это время выдвигается для уничтожения позиций боевиков вокруг колледжа. Еще один снаряд оттуда же. К счастью, благодаря динамической защите танк не пострадал. артиллерия наносит удар возмездия. Отлично, отлично. ممتاز يا حسام سحب يا حسام سحب يا حسام حسام سحب لا استوى هاي اللي نحلاها ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مش طولي بالك لقى مش اللي باب بالذات انسحب يا رجال روح روح نشد سحب نشد روح ما تروح على اليسار مطرح على الخلف يلا روح روح روح رمي لك ازيفيه على اليسار رمي لك ازيفيه على البيت عربي على يمين على يمين على يمين على يمين على يمين نار نار علي علي علي نار ارمي نار سلاح روح جيد جيد Пехота почти очистила колледж, но просит поддержки огнем. Последняя группа боевиков забаррикадировалась в одном из помещений. Выбить их без потерь очень сложно. Возможно, у бандитов внезапно проснулась тяга к знаниям. Но учиться нужно было раньше. Сегодня вместо учителя будет танк. И для тех, кто не понял с первого раза, урок окончен. Колледж и несколько соседних зданий освобождены. На смену штурмовым группам прибывают подразделения для зачистки и организации обороны, а также саперы для разминирования освобожденных зданий. تمام هيك رادان رادان قرب شوي الامام اول بي ام بي قرب شوي الامام شد يمينك Ожесточенный бой продолжался 12 часов. И теперь уставшие бойцы отправляются на отдых. В этом бою погиб механик-водитель подорвавшегося танка, более 20 солдат получили ранения. Уничтожено более 300 боевиков элитных батальонов Аль-Каиды. Практически все из них иностранцы. Как стало известно позже, за сдачу этого квартала три полевых командира приговорены руководством Аль-Каиды к казни. Бой был тяжелым. Одна из машин подорвалась на фугасе, у нескольких других менее тяжелые повреждения. Но главное, задача выполнена. Плацдарм для дальнейшего наступления взят. Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.